Waktu pertama kali kulihat dirimu hadir Rasa hati Aku tak punya harta Yang ku punya hanyalah hati yang setia Tulus padamu Hari-hari berganti bagai bidadari Lentik indah tamu Manis senyum bibirmu Hitam cintaku padamu luar biasa Aku tak punya bukti

answer